Na na na na na Yes, man Malaya bye, bye, bye, bye Positive Vibration Aquí estamos en el, terminando el temita, el video de Vibra Positiva Big Family Aquí con todos los parceritos, Ciprés, el Cofla y el resto parceros que todos estuvieron ahí pendientes con todos ¿sí sabes? Bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye Style 100% represent hip hop latino Medellín, Colombia Ay, siéntelo y vívelo, gózalo ¿Ah? De corazón, motivación para la gente que piensa que no estoy contra Babilón